Здравейте! В това предаване ще си говорим за Subaru Forester 2009 година 2000 кубически сантиметра дизел 6 скорости с турбокомпресор 147 конски сили. Ще се опитаме да направим пробно каране върху две настилки асфалт и върху леко. Дойде време и да покараме малко да видим за какво става въпрос се наложи малко да си преместя седалката. Ще изключа музиката, за да може да ме чувате по-добре. нея ми прави впечатление доста прилично нервно педалче. Изобщо не е спортно, но същевременно в стила на Subaru. Независимо, че е дизел. се наложи да... Опа, кой не си е чел техническата книжка? Това ще го спомене. Както винаги, задната си е в техен стил. Задната си е в абсолютен стил на Subaru назад. Има си заключалка. веднага ми прави впечатление като активен шофьор в духа на Subaru уредите са изключително семпли, почти няма излишни копчета и ако обичате повече копчета и възможности няма да ви хареса това. предпочитате по-семпли неща, определено Subaru се държава семплост съвсем малко три уреда за управление на климатика, въздушните системи, погряване на стъкла. Имаме мулти план така наречени управление на системата за озвучаване, но всичко друго е, липсват е, разни копчета и джаджи. Направено е да се съсредоточите максимално вниманието върху шофирането. Лозията е много стегната, същевременно е и комфортно, няма трусане. Пътя по който минаваме е асфалтиран, но с доста неравности. Неравности, ама си асфалт, да видим по черния път. както вече казах, много приятно разположение на задната предавка. Ей, тази задна не се награсна. Има си заключване, но си е назад. Крайно тясно, а не напред. Крайно ляво след първата. Запазено си е това нещо от духа на Субаро. Много е удобно за маневри. Усещаш се малко като в автомобил с висока проходимост. Високо, типично за СУВ автомобилите. Същевременно има много приятна еластичност. В момента при 1500 оборота може да се набере. Сега ще се опитам леко да ускоря, за да усета максимално еластичността на автомобила. Втора предавка 30 км в час. Е леко, леко с ограничението. Съвсем адекватно, прилично. Подобен клас. Пълно достатъчна мощност и еластичност, за да изпревариме. Да се чувстваме добре във всяка една ситуация. сега вече действително усещам а, скоростите като едно много лекичко за яждане в самите скорости, което най-вероятно не прави впечатление, но а, не е толкова мазно, ами едно лекичко штракане. Айде сега, скоростта му Все едно, че има някакъв лек проблем, всъщност няма. Това си е а, типичен а, пак за Subaru Белек. И така, след кратко объркване и помощ от колега, хващаме пътя за лек офроуд. И докато си мислехме, че всичко върви добре, се случи ето това. по принцип може и с по-обикновен автомобил да минете през път, през който минахме, но определено ще ви е жал и определено може да се получи някоя неприятна ситуация, докато тук няма абсолютно никакви а, проблеми. За скоростите пак искам да се върна. В началото не се усещате сега. Наистина усещам това нещо, за което споменават колегите от Automotor едно по така механично. Все едно, че има някакъв механичен проблем в превключването, всъщност това си е абсолютно стандартно заводско положение, което лично на мен ми харесва. Прави колата по-първична, каквато е идеята в Subaru. Време е пак да се върнем на асфалта. И да видим още малко впечатление върху вече хубав път, асфалтиран, без неравности. Определено, както казах, е доста еластична, но спирачната система е много адекватна. Няколко пъти натиснах по-сериозно спирачките. Абсолютно никакви забележки нямаше. По-резки движения на волана. Естествено говорим за не високи спортни желания. Сега ще отидем да измием колата от черния път, през който минахме. подробното ни шофиране приключи, действително е необходимо няколко седмици човек да бъде с един автомобил, за да може да изкаже напълно всичко, всичките си впечатления. Но така на Прима Виста и за няколко часа можем да кажем, че ни беше изключително приятно да шофираме Subaru Forester трето поколение, дизел, двойка, 147 коня, и определено препоръчваме при възможност от ваша страна и при желание за подобен автомобил да си го закупите втора употреба, изобщо няма да съжалявате. Това беше и всичко от нас това видео с пожелание за безреварийна и до нови срещи!